हमारे सांसद भी कैसे कैसे कौतुक करने लगे हैं जी हाँ लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा सदन में हंगामा कर रहे एआईडीएमके के तीन और टीडीपी के एक सांसद को निलंबित कर दिया गया स्पीकर द्वारा पिछले हफ्ते से अभी तक उन पचास सांसदों को हंगामे के कारण निलंबित किया गया है सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी सांसदों द्वारा कावेरी नदी पर बांध बनाने का विरोध किया जा रहा है इसी बीच एक सांसद जिनका नाम है शिव प्रसाद उन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त कौतुक किया वे चाबुक लेकर आसन के पास पहुंच गए और इस दौरान खुद को चाबुक से पीटने लगे इस बीच उन्होंने ऑडियो प्लेयर भी ऑन किया इसमें एक दक्षिण भारती गाना बजने लगा वे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन की ड्रेस टाइप कपड़े पहने थे और शिव प्रसाद को वैसे भी सदन में अलग अलग तरह के कपड़े पहनने के लिए जाना जाता है मज़े की बात यह रही कि जब उन्होंने खुद को चाबूक से पीटना शुरू किया तो लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को मजबूर होकर उन्हें संसद से निलंबित करना पड़ा